Saluton, mi estas tiu kiu nomiĝas Mi estas klarigonta al vi kiel funkcias la senpersonaj verboj en solresolo. Kiel en Esperanto tiaj verboj ne havas pronomon. En Esperanto oni ekzemple diras: Estas lume ĉi tie. En solresolo, la diferenco estas, ke en tiu frazo la vorto kiun oni diruedverbe en Esperanto, estu adjektiva. Ni do diru Laŭvorte tio signifas en Esperantoas fluma ĉi tie.